Amigos, olha, peguei minha cara, não peguei e compreendi A minha maranha secou Sabe, a mão eu peguei o pão, não espelha, peguei A não maranha secou Amigo, pelo peito, já curte o peito, não sabe o peito A minha maranha secou Baby, when you're sad, I'm not the only one.

Lord. You.